طلعنا محروم يا اخي شو هالمصيبه لكن من امبارح من الساعه 12 بالليل ما هدي علينا القصر الله وكيلك اولادنا اولادنا خافت لك اولادنا مرتعبه كل الليل وهلا شوف هالضربه شوف هالضربه اقسم بالله الله من فوق سترنا شو هالمصيبه شو هالمصيبه يا الله لك الله يخلصنا منه كرامه للنبي